жарык түз сызыктуу талааларын далилдейли алар үчүн доскага жарык булагын бекитебиз дагы аны күйгүзөбүз диафрагма аркылуу жарык тутамынан жарык нурун бөлөбүз бул нур доска менен бирде таралууда бордун жардамы менен бул нурга бир нече белги коебуз бул белгилер бир түз сызыкта жайгашты белгилерге сызгыч тиркеп жарык чын эле түз сызыкта таралаарын көрдүк жарык туманынын багытын өзгөртөлү дагы кайра тажрыйбаны кайталайбыз тараган сызыкта бир нече белги коюп дагы да түз сызыкты көрүп турабыз